Bugungi videoda biz demo hisobni foydangizga qanday ishlatish to'g'risida gaplashamiz. Agar eng kamida depozitingizni saqlab qolishni xohlasangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqida broker ham reklama uchun sotilgan treyder yo blogerlar ham yetmaydi sizga. Bizga qoldirayotgan murojaatinglar e'tiborsiz qolmaydi. Prosta ko'pchilik demoni nima keragi bor? Bu vaqtni bekor sarflash deganlaridan keyin Bu videoda tushuntirish uchun bir marta to'la to'xtalamiz, keyin boshqa temalar bilan shug'ullanamiz. hammaga salom internet sizlar bilan dado demo hisob oddiy qilib aytganimizda bu broker o'z platformasida soxta pul ya'ni virtual hisobda haqiqiy pulni yo'qotishdan qo'rqmay mashq qilishimiz uchun beradigan imkoniyati broker bilan tanishishni aynan demo hisobdan boshlash kerak demo hisobdan to'q yo'q demo hisob sizga hech narsani o'rgatmaydi ishni haqiqiy pullar bilan boshlashingiz kerak degan aqllilarni gapini iloji boricha kamroq eshiting Eng asosiysi, tanlagan brokeringiz sizga bu demo hisobdan foydalanishingizga cheklovlar va har xil tushunarsiz shartlari bilan xalaqit qilmasligi kerak. Brokeringizni tekshirishning bitta eng oson usuli bu Hozir normal brokerlar demoni ishlatishingizga umuman registratsiyadan o'tishingizni so'rashmaydi. Ularni saytiga kirsangiz, demodan muammosiz foydalansangiz bo'ladi. Tufta brokerlar bo'lsa, demo platformasiga sizni registratsiyasiz qo'yishmaydi. Esdan chiqarmang, biz brokerga mijozimiz va mijoz hamma joyda va har doim haq. Bu albatta 100% broker tekshirdim degani emas, lekin shu kichkina cheklovlarni ham nazarga olishimiz kerak. Bir xil ayyor brokerlar sizni registratsiyasiz kiritishi mumkin, lekin ogohlantirmasdan demo hisobni imkoniyatlarini kesib tashlashi ham mumkin. Ya'ni valyuta juftliklari, kriptovalyuta yo aksiyalarni ko'plari demoda bo'lmasligi mumkin. Сделka summasi cheklangan yoki virtual hisobni qayta to'ldirmaydigan odatlari ham bo'lishi mumkin. Buni endi yo o'zingiz broker bilan ishlaganingizdan keyin yoki boshqa treyderlar bilan maslahatlashganingizdan keyin bilasiz. Shuning uchun diqqatliroq bo'lamiz. Bir xil brokerlar siz registratsiyadan o'tganingiz yetmaganidek, hisobingizni ma'lum miqdorda to'ldirishingizni talab qilishlari mumkin. Faqat shundagina sizga demo hisobdan foydalanishingizga ruxsat berishadi. Bunaqa holatda broker reysizdan chiqarib yuborishingiz kerak. Kim qanday odam reklama qilsa ham o'zingizni miyangiz bilan ish qiling. Demonni sizga shundoq taqdim qiladigan brokerlar to'lib yotibdi. Broker bizga bera olmasligi sabablari bizni umuman qiziqtirmasligi kerak. Bermasa o'zi biladi. Brokerda demo bo'lishi shart. Uni ustiga to'liq funksionalga ega bo'lishi kerak. Nima kerak bor shu demoni? Nimaga shu demoga yopishib oldinglar desangiz, demo bizga Birinchidan, haqiqiy pulda ishlashdan oldin platformani qanaqa ishlashini tushunishingiz uchun. Ikkinchidan, yangi strategiyalarni va o'z kuchimizni sinash uchun kerak. Agar hamma tajribalarimizni haqiqiy hisobda sinasak, unaqada bankrot bo'lamiz-ku. Demo hisob va real hisob o'rtasida asosiy farq bu faqat odamning psixologiyasida. Chunki demo hisobda imkoniyatimiz cheksiz. U bilan bilganimizni qilishimiz mumkin. Eng to'g'risi, bizning fikrimiz demoga darhol real munosabatda bo'lish deb hisoblaymiz sizlarga demodan foydalanishni bitta zo'r usulini tavsiya qilamiz tasavvur qiling o'zingizni real hisobingizga qancha pul solishingiz mumkin shuni aniqlab oling bu yerda hamma o'z xohishi va imkoniga qarab ish tutsin misol biz 100 dollar oldik keyin broker demo platformasiga kirib hisobda 100 dollar qoldiramiz qolganini ataylab minuslab tashlaymiz xullas bir amallab bizaga kerakli summaga to'g'irlamaganimizdan keyin sekin shu hisob bilan ishlashni boshlaymiz nimaga bunaqa qilishingizni tavsiya qilamiz chunki aynan shu summaga moslab ishlash uslubingizni to'g'rilaysizlar demodagi 10 ming dollar bilan ishlashni umuman foydasi yo'q aksincha real imkoniyatlaringizga to'g'ri keladigan summa bilan ishlasangiz qaysi harakatlarni qilishingiz yoki qilmasligingiz depozitingizdagi pulni virtual bo'lishiga qaramasdan to'g'ri taqsimlashni boshlaysiz chet dozida money management risk management time management qoidalarini sekin qo'llashni boshlaysiz xullas o'zingiz strategiyangizni plus va minus taraflarini tushunasiz sizlarga bu joy strategiyalarni mashq qilish poligoni yoki xuddi черновик daftarga o'xshagan bo'lsin toza daftarga keyin ko'chirasiz qo'llaringiz ko'nikkanidan keyin yo realda ishni boshlayman pulim och tosh yotibdi desangiz пожалуйста omadingizni bersin real pulni hammasini brokerga sovg'a qilib beta 0 bilan ketayotganingizda bizani gapni eshitasiz. Shoshmaydiganlarni diqqatiga, strategiyasi demoda kamida 100 marta sinaganingizdan keyin realga o'ting. Shunda mobodo narxsiz tanlagan yo'nalish bo'yicha harakat qilmasa, qandoq u holatdan plyus bilan chiqish sxemasi sizda o'zi bo'ladi va realda ancha xotirjam ishlaysiz. To'g'ri, demo bilan realda ichki hislar boshqacha bo'ladi. Unga biza 100% qo'shilamiz. lekin shuni yordamida azartni boshqarishga o'rganamiz Shu bilan birga hamyonimizga zarar qilmaymiz. Demoda to'g'ri mashq qilish uchun biz qaysi time framelarda ishlashimizni belgilashimiz, narxni, trend yo konsolidatsiya holatini aniqlashimiz, qaysi holatlarda va qachon opsionga kirishimizni nazorat qilishimiz va shu ochgan opsionni strakhovka qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. depozitimizni kunlik o'sish yoki yo'qotish chegaralarini belgilashimiz kerak. Bularni hammasi bizga savdo rejamizni tuzishimizga va shaxsiy savdo strategiyamizni yaratishimizga yordam beradi. Eng asosiy savol: demoda qancha shug'ullanishimiz kerak? Xo'sh, gapni ochig'i, demoda 1 oydan ko'p o'tirishni hojati yo'q. Sabab, treyder birinchi o'rinda psixologiyani boshqarishni o'rganishi kerak. Ikkinchi o'rinda texnik jihatdan to'g'ri ishlashni bilishi kerak. biri bo'lib boshqasi bo'lmasa foydasi bo'lmaydi bu degani siz demoda faqat texnikasi shug'ullantirasiz psixologiyani bo'lsa realga o'tganingizdan keyin qandoq boshqarishni tushunasiz bir oydan ko'proq demodan o'tirish o'zingizga zarar ya'ni vaqtingizni bekor sarflaganingiz qoladi demo faqat boshida brokerga ko'nikib olishingiz va platforma bilan yaqindan tanishib olishingiz uchun kerak to'g'ri bu yerda hech kim pulini yo'qotgisi kelmaydi DMda ko'pchilikni tiqilib qolishini asosiy sabablari ham shunda. Bundan qo'rqish kerak emas. Hamma treyderlar realga o'tayotganida hayajon va qo'rquv bo'ladi boshida. Treyderlik bu uzluksiz, o'z ustida ishlash va mukammallashishni talab qiladigan joy. Va albatta, mukofoti ham shunga yarasha. Shuning uchun demoda ko'p qolib ketishni hojati yo'q. Realga qanchalik kech o'tsangiz, erta ishlash shunchalik qiyinroq kechadi. bugungi tema haqida kommentariyalarda fikringlarni kutamiz albatta qoldiringlar hammasini o'qiymiz hammasiga javob qaytaramiz eng asosiysi kanalga podpiskani оформить qilib qo'ying qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying shunda yangi foydali video chiqishi bilan sizga оповещение keladi shunda birinchilar qatorida ko'rish imkoningiz bo'ladi qaysi ma'lumotlar sizni qiziqtiradi shu haqida yozing hammani xohish istagini yig'ib keyingi videolarda dopa informatsiya sifatida qo'shib ma'lumot beramiz oldin aytganimizdek videoda time codes bor ular sizga videoni ichidagi kerakli ma'lumotlarni oson topishingiz uchun qoldirilgan. Shu bilan birga sizga qulay sotsialniy setlarda bormiz. Agar shaxsiy iltimosinglar bo'lsa, yozib qoldiringlar, albatta javob olasiz. Hozir bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlaganlarni hammanglarga poddержка uchun andushiy minnatdorchilik bildiramiz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan dado bo'ldi.